bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour un petit voiture log sur, euh, sur une Peugeot 308 je pense 308 mais ça va vous aider dans la vidéo bonne vidéo et comme vous pouvez voir encore c'est bon, va encore. T'es prêt avec ta caméra euh, Bonjour Je euh, euh, <laughs> Encore un peu si tu veux Ça va mais deux films. Le film là-haut, pardon. C'est pas ce ça Voilà, c'est bon. Vous devez d'abord présenter le coffre. Tu peux me dire quel modèle c'est <laughs> Une 308. C'est une 308, voilà. VT Line. VT Line. Hein et j'espère que vous avez bien vu le coffre. non, les places avant. Non, les places arrière. Voilà. la On fait pareil pour les plats avant. Euh, on fait pareil pour les plats avant. Ça va. de conduite. La console centrale. voilà. Et voilà. Et vous voyez le cycle bleu pour le volant. Voilà. Voilà. On a fini. Au revoir à tous, mes préfères abonnés, abonnez-vous et euh, likez. Bisous à vous, abonnez-vous et likez.